Jeśli jeździcie pociągami dalekobieżnymi z Warszawy do Lublina, to na pewno wiecie, że kiedyś pociągi jeździły dookoła Olszynki Grochowskiej. Nie dzieje się to teraz tak, ponieważ tam trwa przebudowa toru. A jak to wygląda w formie przelotu, o tym w tym filmie. Zaczynamy! Warszawska Średnica 2050 Uh-huh.